ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਹੈ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ بارش ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਜ਼ਰਾ ਮੋਟਰਵੇ ਐ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੋਟਰਵੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਈ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਲੰਘਦੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਲੰਘਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਐ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਵੇਖੋ موسم चेक करो <laughs> يا والله هلا والله كيف حالك؟ ايش اخبار؟ اليوم شوف ما شاء الله عليك اليوم جو 100 100 چیک کرو دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیک کرو چیک کرو موسم چیک کرو